өзіңіз айтып жатырсыз бір ұлым бар дедіңіз иә ұлыңыз қазір қаншаға келді он сегіз он сегізге келді енді мынау ұл тәрбиесіне қатысты енді осы бір мәселеге қарай ойыссақ ұл тәрбиесі деген бұл бала тәрбиесі бір қатып қалған дүние емес қой енді әр жаста әртүрлі болады сол бір жастарға тоқталсақ қалай болады қай жаста қалай тәрбиелеу керек енді өз бір уақыттары кезеңдеріне байланысты қандай ерекшеліктері бар бір жағы мынау жаңадан э, өсіп келе жатқан ұлдары бар жасұл екеумізге бір көбірек пайдалы болып қалады иә жалпы э, енді э, бала кішілеу болған сайын оның мәселелері де кішілеу болады ғой <laughs> жаңағы ки дегеніңді киеді бергеніңді не қылады деген сияқты мына жаңа өтпелі кезең дегенге келгенде бала өзі бір киім таңдауда мен содан байқадым өзінің ойындағы бір нәрсені алып кигісі келеді екен бұрынғыдай жетектеп апарып кигізгеніңді кимейді да әперсең қаба мен қуанып алып келемін ғой жаңағы саған мынаны алып келдім дегенде қыздың да баланың да қаба жаңағы бүйтіп көреді да қоя салады оған мен аламын да мә мен мынаны алып келсем мынау неғып неғылмайды деймін да сендерге ештеңе әкелмеу керек екен деп бүйтіп таңғалып сосын неге бұлай неге бұлай болып жатыр деймін ғой сонда олардың өз талғамдары бар екен ә, біз енді иә өзімізге ұнаған нәрсені аламыз да өзіміздікін соған тықпалай береміз ғой сосын алдым да өздеріне бердім да өзің қалаған киіміңді бірге ертіп барамын кіргізіп жіберемін өзің ал деп ә, бір енді осы бір бір ата аналарда болды мынандай нәрсе ерсі киімдер жаңағы жыртық бір ерсі киімдер киеді дейді ол да өтпелі кезең қатты оны ерегісіп баламенен не да қажеті жоқ сияқты бір бір екі ай мауқы басылады қалады ол нәрсе жаңағы киімге келген кезде де одан кейін олардың достары пайда бола бастайды қазір мына әлеуметтік желі деген дүниелер бар мысалға ол да балаға кәдімгідей әсер етеді сондықтан өтпелі кезеңнен кезең кезінде біз әйтеуір барынша сөйлесіп баланың баланы мен байқағаным кәдімгідей ұрыссаң одан бетер бір ушығып тұратын кез екен түк былай қатты ашумен ештеңкені бүйтіп э, түсіндіре алмайтын кез екен сол кездегі байқағам, содан кейін сөйлесіп ә, э, көкелерін айтқызып жаңағы әкелерімен сөйлестіріп өздері сөйлесу арқылы түсіндіру арқылы ше сол арқылы өтесің одан кейінгі мына жоғары неге сыныпқа келгенде ол жерде де бір нәрселер басталады ғашықтықтары басталады бұлардың қыз кәдімгі мектептегі сондай дүниелер басталады екен ә, енді мен көбінесе еркін жіберуге тырыстым Э, бізде мына нт деген мектеп кезінде ә, қазір нт дегенмен бастары ауырып кеткен заман ғой бала, баланың да ата ананың да мен сол кездерде де еркін жібердім баламды ешқандай нт бірінші түсіндіргенім нт ешқандай оның өмірін шешпейтін ешқандай оның ә, болашағына қатысы жоқ екенін түсіндірдім Э, енді бұл қаншалықты дұрыс дұрыс емес білмеймін бірақ мен өзім солай жасағым келді өйткені мен мектепке барам жиналысқа барлығының проблемасы нт мұғалімнен бастап оныншы класстан бастап кәдімгі соны айтады екен ә, бір үлкен проблема ағып тұрып көрсетеді енді шыны керек соны э, тыңдап отырам барам жиналысқа бірақ мен балама басқаша түсіндіремін оны қосымшадан үйіп төгіп берген жоқпын ешқандай қосымшаға аллаға шүкір біз 129 ба бала алдық ешқандай еркі кәдімгідей бәрін жақсы оқысаң өзіңе жақсы маған жақсы бірақ өтпей қалсаң қандай да бір жағдаймен ол ештеңке шешпейді бәрібір де біз ә, грант алғанмен бас тартып басқа нәрсеге кеттік ә, мысалға сондықтан балаға жаңағыдай ә, ата ана талап ету дұрыс қой бірақ дегенмен де қатты шектен тыс оны бүйтіп қысым жасамау керек бізде атана қатты уайымдап кетеді баладан бұрын мына нт деген дүниені сол үшін де барлығы да жаңағы өмірде олардың ешқандай да бір қатты маңыздылығы жоқ дүниелерден ә, сондай бір түйедей нәрсені жасап алудың қажеті жоқ сияқты ә, мен енді баламды көбінесе былай не қылдым өзін еркін оңаша қалдырғым келді біз осы 11 бітіргеннен кейін өзіміз таңдау жасап басқа мемлекетке кеттік жаңағы оқудан бас та сонда мен балам оңаша қалсын көрсін жаңағы өзін танысын дедім енді аллаға шүкір ол ойым өте бір жақсы жүзеге асты оның намаз оқу оның кәдімгі хадистарды талқылап енді мүлдем басқа әлемге қарай бір басқаша бала болды қазір өзі өзіне таңғалады мектепте бол, егер мен алматыда болсам иә достарыммен жүрсем дейді машина айдап кететін едім үйдегі түнімен қыдыратын едік жаңағы ә, енді сол нәрсе ғой енді ортаға байланысты ғой барлығы оны тыйып отырғызасың жалғыз баланы үйде қамап отырғыза алмайсың сондықтан біз солай шешім қабылдадық дегенмен де жаңағы ата ана балаға көп жағдайды жасауымыз керек балаға жаңағы өзімнің қалаған оқуымды емес баланың өзіне таңдау беру керек мамандық таңдауда да яғни белгілі бір деңгейде өзіне шешім қабылдауды үйрету керек шешім қабылдау деген өте маңызды дүние ғой мысалға өмірде оның ары қарай қалай болатыны да сол қабылдаған шешіміне байланысты